Eu devia estar tá perseguindo bandidos lá no Velho Oeste, sei lá. Lembra como eu disse que aquele balanço não era muito bom? Bem, bons balanços são projetados para eles não poderem virar. Mas aquele. Bem. <laughs>